Hoy día está lloviendo, así que es un día lluvioso. Viví en un piso par y el ascensor par está malo. Así que subí en el impar. Aquí estamos con JP trabajando para nuestros próximos proyectos. Ese. Muy sensual. <laughs> Fruta. Y cafecito. Acá hay algunas próximas ideas para el video que vamos a hacer. Pero no se las mostré. Vamos a ver qué tiene Juan Pablo en su pequeño refri rojo. ¿Cuándo llegó aquí? El miércoles. Yo creo que ya se les fue <laughs> el y siempre con la diversidad bueno ¿Qué es esto? Me voy a arrepentir de abrirlo, ¿no? Se alimenta bien. Arándanos. En tu casa nunca faltan arándanos. Y un huevo. Dos. Vamos a mostrar esa foto porno que sacaron una vez. <laughs> Me hay gente que va a pensar que así. Así era Juan Pablo antes del bypass. Así quedó. <laughs> Tenemos los diseños que está, está haciendo. Ahí está Shakespeare y Miguel de Cervantes. ¿Qué es por acá? Una cocina. Esta es la pieza de Juan Pablo. Un misterio para todos. Puede salir la manilla. Ah, hacia abajo. ¿Se, ¿Se, tira? A ver, adivinen dónde estamos, sin ver hacia abajo. Supuestamente iba a llover todo el día, pero no, no ha llovido. Tanto como dijeron. Con Juan Pablo estamos trabajando para hacer un mini cortometraje que pronto van a ver. Y mm, también estamos tratando de, saber dónde grabar el próximo video en la calle, que tampoco tiene nombre, pero parece que es una sección dentro del canal. los invitamos a estar atentos a nuestro próximo video, que será en la Plaza de la Justicia, en el centro de Santiago. Así que atentos para cuando lo subamos, para que comenten y nos den ideas para los próximos. También está el Museo Precolombino en el plaza Está ahí mismo, así que cruzamos. hay otras cosas interesantes. Así que las sugerencias que vamos a recibir van a ser para el próximo video, porque ya decidimos sin ustedes ir a la Plaza de la Justicia. Chao.